Salut, ce faci? Salut, uite, am venit pe la Oradea. Ce? Serios, da, vorbesc serios. Ai venit la Oradea? Dar ce faci aici? Fac niște videoclipuri. Și ce fel de videouri? Ceva în gen super tare, adică o să am pagină cu like și de astea. No, genial! Numele meu. Dar ne vedem la un... Opinie. Sub, ce nu știu, la plic, probabil. Super la plic, ceva la plic frumos, că până îți facești exact. contract? Da. Și veți fi contactat în decursul zilei următoare sau rămâneți în așteptare până când unul din operatori va prelua apelul dumneavoastră.